Bom dia. Bom dia. O que é pra você Brasil? Brasil? Brasil é isso aí, ó. Sol, futebol, é... ser cordial, gente boa com todo mundo. Brasil é isso aí, entendeu? Brasil, je pense à la Coupe du Monde de football. Coupe du Monde, euh, chaleur, euh, euh, plage, euh, carnaval. Ah, o Brasil é o país, para mim, o melhor país do mundo. Coupe du Monde. Coupe du Monde. Coupe du Monde. Nasci aqui, o Brasil está se desenvolvendo bastante, né? Tem, tem muitas pessoas que, que conseguem viver e vencer aqui também, com pessoas que vêm de fora também, né? Tem bastante oportunidades no Brasil hoje em dia. Penso au Carnaval de Rio. Rio. carnaval en général, ça évoque les vacances, le soleil, la chaleur. Pour le côté positif, après on peut aussi voir tout ce qui s'y passe, euh, tous les problèmes qu'ils ont eu pour l'organisation du mondial et tous les gens qui se sont révoltés vis-à-vis de l'argent investi euh, pour le mondial qui n'est pas vraiment investi pour les gens là-bas. Voilà ce que m'évoque le Brésil. Euh, com a, que a gente espera que nós consigamos é, controlar nada a situação. Brasil, querendo ou não, a gente tem a faca e o queijo na mão. Basta a gente acordar para a vida e ver o que realmente é melhor para a gente. A gente tem tudo de bom que um país deveria ter, só não temos uma boa administração. Acredito que se for bem administrado, temos tudo para ser um país de primeiro mundo. Ordem e progresso. Brasil é um pessoal que abre os braços para todo mundo, né? Acolho tous vous, de tous les États, de tudo quanto é Le Brésil est très bon de vivre. C'est euh, la vente, tout la joie de vivre, euh, la fête, euh, la chaleur. ils oui, ils ont une grande influence, je trouve, sur, tout ce qui est fête. la fête, le soleil et le sport aussi. Le Brésil. É tudo que nós temos, né? Ser brasileiro, né? É lindo, é interessante. O Brasil. Brasil euh, transsexuel. Euh, l'obsession pour l'esthétique peut-être Ronaldo. Brasil, exotismo. <laughs> Para mim, Brasil, Brasil é futuro, é vida, Brasil. Basicamente é isso, não tem muito o que falar daqui, né?